Hmm. Oh, Sedap tak Ina? Adults cookie. Hmm. Sedap. Hmm. Sedap kan Tok? Sedap sangat. Ah. Especially yang tak nenas tu sebab tak nenas tu dia punya inti padat. Hmm. So kena cuba Adults cookie.